в школу, стачиваю паркет тяжелый, прихожу туда, достаю все это, делаю. Потом прихожу домой, собираю паркет, делаю уроки для, до вечера. У меня целый день нужно это, это сказать, а мать дня сидеть там, на компьютере, в глазах крутить. Ты учиться не хочешь? Что э. не хочешь? Нет, ты в школу приходишь, тоже сидишь на уроке спокойно, Никит. А сижу, башкой своей ломаю эти знания. Сижу, сижу руками. Хватит, хватит.